과거로 아,

Maintenant, bah non, mets-toi le bordel Ils ont oublié le balai, je crois. Balai Ah, ils ont oublié le balai, c'est les Alors maintenant Maintenant Maintenant, c'est les brutales orgasmes